E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas, enfrentando a Kami E também estou treinando os meus footsies Então confira o vídeo até o final, compartilhe com seus amigos Então bora pro vídeo, é isso aí! Bora pro jogo. Estamos só esperando pra atacar, né? Tô olhando aqui. Eu já enfrentei essa Kami. Perdi. Ó, deu v, shift. O flash tá bom. Eita! Puxa vida, não! Round fight. Vem aqui, cão. Só no neutro. Cara aqui esperando, já que ela também não tem magia. Pra cima com calma. ela vir. Vem aqui, vem. Ah! Vai, Cami. Toma! Tô ganhando. Esperando, né? Toma! Agora eu tô, vou ficar aqui só esperando. Vem aqui, vem. Dando aqui a estratégia, toda vez vai pra cima. Aqui, ela não tem mais, ela vai ter que vir. Final round. Fight. Vilão, pra ficar quietinha. Eita. Vem que vem, Kami. Assim não! Ah, ficou pro lado. Vem errando aqui, meu. Ah, se não! Ah, Cam! Olha só! Deixa você. You lose. Sua vida não será mais a mesma. Preciso recuperar isso. Eita, tirou meu, meu golpe com o soquinho. pouquinho. Ah! Pra que soltou o VT? Eu não sei. Ah, mas tentou, vai. Tá bom. O importante é eu ganhar. Toma! Não contavam com minha astúcia. Sabia! Deixa ela nesse canto pra morte. Eita! Oria! Caixão na Sé. You win! Esse final aqui. Eu, vou, eu quero ganhar, claro. Tentar ficar aqui um pouco na estratégia de. Ah, vai ficar com essa perna. Eita. Nossa. Preciso reagir a isso. que perna, viu? Eita, assim vou perder! Match point não tá fácil, não. Round two. Preciso virar isso, gente. Torço por mim. saiu do meu agarrão. Para de defender aí. <laughs> Toma! Caí nesse canto! pra ficar tonto logo. Se afastando, né? Fude-se pra, pra morte. Toma. Final round. Fight. Não, aqui tá bem decisivo, gente. Preciso ganhar essa. Ele tá bem paciente. Já atacar! Tá pra cima com cuidado. Olha. Chega! Vem aqui. Uma pilão na sua cara. Olha só do meu poder. I am the protector of Russia's sky. Intercept Siberian Blizzard. Morte certa. Esse VT não tem pra ninguém. E o melhor vence. Mas a Kami, o adversário, jogou muito bem. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe é, seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. Então, até mais! Tchau!